哇！恐哈哈哈好，第二个。 不行啦，还有第二个。等等啊！你当趁大钱啊？恁趁大钱啦，阮是求平安哩尔。哦，啊，第第三个，你家己家己心里心里想就好了。嗯。家己心里想想好，你就会当分啦。嗯。是吧？不用分，还单单帮你分。那都落啊！ 好，开车，开车。熊熊。